Сайн байцгаана эцэгчүүд ээ. Хүүхдийн өсөлтийг дэмжих хөтөлбөрийн айлжид дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэндээ хооллолтын тухай ярилцах болно. За хооллолт гэхээр одоо манай эцэгчүүд бол мэдээж үр хүүхдүүдтэй одоо маш их хайртай хамгийн л одоо амттай шимтэй болгоныг өхийг хүсдэг бас зорддог байгаа. За Энэ маань бас явсаар байгаад бас арай буруу тал руугаа одоо илүү чиглээд байгаа юм болов уу гэж одоо сүүлийн үед бол Эрдэнэтдийн эмчнэрийн судалгаанууд бол гарсаар байгаа. Тэгэхээр хүүхдийн өсөлтөнд хооллолт ер нь ямар ач холбогдолтой юм бэ? Яагаад бид нар хооллолтын тухай ярих болсон бэ гэхээр өсөлт гэдэг зүйлэнд бол одоо хамгийн хэрэгтэй зүйл маань нэгдүгээр даавар гэж үздэг. Өсөлтийн даавар. Өсөлтийн дааврыг одоо хэвийн хэмжээнд нь ялгаруулж тухайн одоо физиологийнх нь яг ингээд нормал хэмжээнд ялгаруулад өсөлт хэвийн явагдахад хамгийн чухал хэрэгтэй зүйл маань тухайн төр дааврыг ялгаруулж байгаа тархины хэсгүүдийг тэтгдэг амин хүчлүүд болж таарсан. Тэгэхээр амин хүчлийг бид нар юунаас авдаг вэ гэдгийг ингээ хөөхөй бодоод үзэхлээр бидний ерөөсөө хоол шимтгийлэлээр авж байгаа уург хоол шимтгийлэлээр бид нар уургийг авдаг. За ялангуяа монголчуудын хувьд бол махан хоолыг бол илүү төлхөө хэргэлдэг. Тэгэхээр махнаас бид нар бас яг уургийг хангалттай хэмжээд авч чаддгүй чаддгүй гэдгийг одоо судлаад үзэхээр бид нэс яг хоолоо болгож явах хвцаасаа хамаарат уургийг бас хангалттай хэмжээнд авч чаддаггүй юм байна. За тэгэхээр та өнөөдрөөс эхлээд хүүхдийнхаа хооллолтонд анхаарч өсөлтийг нь одоо дэмжихийг хүсчихвэл яг одоо анхаарлаа нааш нь хамдуулаарай. За нэгдүгээрт бол бидний хувьд хоол шимжижээлэрээ авдаг зүйлсүүд нь гэх юм бол нэгдүгээр уурэг байдаг бахна, тослог байдаг, нүүрс ус, За мөн эрдэс бодис витаминууд байдаг. Тэгэхээр эдгээр зүйлсийг бүгднгийн хэвийн хэмжээнд нь буюу хүний нэг удаагийн хоол боловсруулах одоо эргэтэн тогтолцоо ажиллах тэр хугацаанд тохирсон хэмжээгээр авч чадах юм бол таны хүүхэдүүдийг та хүртэл өөрөө маш эрүүл залуу таны бүх тэр физиологийн процессыг бол одоо маш хэвийн явагдаж болдгоо. Тэгэхээр А одоо яг манахны хувьд бол мах гэхлээр хамгийн түрүүнд одоо юу бодогддог гэхлээр за чансан мах те эсвэл одоо хорхог, шорлогч юм уу эдгээр одоо ийм төлхөө бүхэл махнууд бол бодогдож байгаа бах. Тэгэхээр бүхэл махны хувьд бол бид нар яг амны хөндөдөө оруулж ирээд за зажиллаа, бутлаад за ходоод руу орж ирээд анхан шатны одоо биохимийн тэнцээ задрал явагдаж эхэлдэг. Ходоод нь шүүсний тусламжтайгаар. За ингээд мөн цаашилж явсаар хагаад энэ маань нарийн гизээр дэмжиж бүдүүн гизэнд очиж одоо тухайн мах маань задралд ороод бактерийн тусламжтайгаар задралд ороод за тэндээс уургийг бие махбодод нийлэгжүүлдэгэ. Гэхдээ одоо энэ мах маань хэдий ч нэ бүхэл байна тэрийгээ бас төдий ч одоо сайн зажилж буталж чадаагүй болвол уг одоо эрүүл хоол боловсруулах яг энэ процесс маань төдийлөн сайн явагдаж чаддаггүй байхад. Учир нь юу вэ гэхээр мах гэдэг маань өөрөө бас хатуу төрлийн одоо ийм булчинлаг булчин гэдэл хэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань яг одоо бүрэн зажлаагүй бүтэн одоо боловсруулж буталж чадаагүй тохиолдолд бол ходоодонд орж ирээ төдийлэн төдийлэн сайн бас одоо биохимийн задралд орж чаддгүй. А ингэснээрээ бүдүүн гидсэнд очиод за бас араасаа янз янзээ бас хүндрэлүүдийг дагуулдаг. А тийм болохоор хөгжингүй орнуудын хувьд бол одоо хүүхдүүдтэй бас яг махан хоолноос илүү аминдын муургийг нөх гэж байгаа үедээ аль болох махыг нь жижигрүүлж одоо болгож бэлтгэдэг. А жижигрүүлээд одоо жишээ нь котлет ч юм уу те. А иймэрхүү хэлбэрээр бэлдсэн үед бол энэ мах маань өөртөө уургийн агуулмжаа агуулж байгаа мөн задралд ороход одоо анхан шатны үед бол маш сайн бэлтгэгдсэн байдаг учраас энэ маань Ходоодны шүүсэнд мөн нарийн гэдэс бүдүүн гэсэнд очиж тэр дарааг дараагийнхаа задралд орохдоо маш сайн байдаг. Ингэснээр таны хүүхдэд өөрт агуулгадж байгаа бүхий л тэр уургийн хангамжийг бол өгч чаддаг байх тэ. Ингэснээр бид нэр хоол шимтгийлэр уурга авдаг. За ингэж орж ирсэн уурэг маань бидний бие махбодод орж ирээд амин хүчил болж задардаг. Уургийг бүрдүүлдэг зүйл маань амин хүчил байдаг. За энэ амин хүчил нь үл орлогдох болон орлогдох гэж хоёр янз амин хүчил байдаг. Нийтдээ одоо 20 төрлийн амин хүчил байгаа. Үүний маань 12 нь бол яг орлогдох амин хүчил бидний бие махбодод угаасаа байдаг, нийлэгждэг гэсэн үг. За энэ 8 төрлийн үл орлогдох амин хүчил нь ямар үүрэгтэй, яагаад ийм чухал болоод явж байна вэ гэхээр за уг 8 хүчлээс маань одоо гол 3 амин хүчлийн нэг болох одоо тирионы, метионы а валин зэрэг энэ гурван амин хүчил бол жишээ нь бидний тархины эсийг бүрдүүлж өгдөг. Тархины эсийн тэр мембранд мембраныг одоо бас бүрдүүлж өгдөг ийм чухал оролцоотой байдаг. Мембран гэдэг маань одоо та бүхэн бас төсөөлж байгаа хаа ямарваа нэг зүйлийн гадарг гадаргуу гэж ойлгож болно тийм үү. Тэгэхээр эсийн гадаргууг бүрдүүлж гинэ гэдэг нь тархит мэдрэлийн эсүүд ялангуяа хоорондоо одоо дохой дамжуулж мэдээлэл дамжуулж одоо энэ өөрийнхөө одоо хэвийн үйл ажиллагааг бол явуулж идэг байгаа. Тэгэхээр яг энэ процессыг нь явуулж чадах тэр бүх Э, мембраныг нь одоо бий болгож өгдөг зүйл нь бол яг энэ үл орлогдох амин хүчил байгаад байдаг. Тэгэхээр бид нар хоолшин дижилэрээ үл орлогдох амин хүчлээ хангалттай хэмжээд авч чадсанаар тархины үйл ажиллагаа хэвэн явагдана гэсэн үг. Тархины үйл ажиллагаа хэвэн явагдаж байгаа тохиолдолд за гипоталамуст ялгарч байгаа одоо тэр э, соматотропийн буюу нөхсөлтийн даавар За мөн дээрээс нь одоо тэр одоо өнчин тарих гэж бид нар бас ярьж сурсан тийм ээ. Өнчин тарихынд одоо энэ ялгарж байгаа өсөлтийн даавар маань очиж хоригдлогддог шүү дээ. Тэгэхээр энэ өнчин тарихны үйл ажиллагаа ч гэсэн эдгээр бүх одоо тарихны хэсгүүд бол үйл ажиллагаагаа хэвээ явуулж чаддаг гэсэн үг. Өнчин тарихынд явагддаг одоо 8 төрлийн дааврын солилцоо гэдэг. Эдгээрийг бол бид нар хэвээ явуулж чадсанаар бидний өсөлт за мөн дээрээс нь ой тогтоолт аз жаргалтай байдал гэх мэт одоо мөн дээрээс нь бүр нөхөн үржихөө хүртэл ороод ирж байгаа. Эдгээр бүх дааврын солилцоог бид нар хоол шимт хичээлээрээ бас хангаж өгөх хэрэгтэй байдаг юм аа. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээрт уурэг байдаг байна. За уурэг уурэг буюу амин хүчүүд болоод явчлаа тийм ээ. За витаминыг бол одоо манайхан бол маш сайн мэддэг. Ерөөсөө л витамин бол айгүй чухал зүйл. Бид нар витамин л ер нь уух ёстой. Тийм ээ. Зарим нь ядархаараа витамин судсаараа хийдэг ч юм уу. Гэхдээ энэ бол бас тийм ч сайн арга биш шүү. За витамин буюу витамины монголчилж орчуулбал одоо амин дэм гэсэн үг тийм ээ. За амин дэм гэдэг маань бас одоо амин хүчлэлтэй маш ойрхон одоо нэг найз нь гэж ойлгож болно. А ягаад тэгэхээр амин хүчил маань нөгөө нэг үл орлогдох амин хүчил маань бас цусанд орж ирээд зөөвөрлөгдөөд тухайн тэр эсийн хан руу эсийн мембран руу одоо нэвтэрж ороход бас тодорхой хэмжээний цаг хугацаа замыг туулдаг бодисын солилцоогоор бас зөнд олон удаагийн одоо шүүлтэнд орно тийм ээ. А энэ энэ бүх замуудыг одоо туулахад тухайн витамин буюу нөгөө амин дэм маань одоо тэр тээвэрлэгч нь болж өгдөг байхаа байна. Одоо амин хүчлийг нэгсэнтэй бие махбод руу нийлэгчэд амин димэн туслагч нь байдаг а гэсэн үг. За ингэж хоршиж ажилласнараа бид нар бие махбодод одоо өөрт хэрэгцээтэй шаардлагатай амин хүчлийг бол нийлгэжүүлж чаддаг байх нэ. За тэгээд тэр амин димүүд маань одоо юу юу байдаг вэ гэхээр та бүхэн бас одоо сайн мэддэг бах B2, B6, B12, C, D гих мэтчлэн амин дүмүүд бол байдаг. За тэгэхээр витамины хувьд бол усан дуустдаг, тосон дуустдаг гэж хоёр ангилдаг байгаа. Аа бид нар яг харцангуй бас одоо ногоо хүнсээ өөртөө хөрсөндөө тариад хэрглэж чаддаг ард түмэн аа сансдаг бодвол бас гайгүй шинэ хүнс ногоо хэргэлдэг. Гэтэл бидний хувьд бас нэг дутагдaltaй тал байдаг. Энэ маань юу гэхээр нөгөө нэг витамин агуулж байгаа витаминлэг ногоогоо хэрхэн зөв бэлтэх вэ гэдгийг бас анзаараагүй эсвэл мдээгүйгээсээ болоод тухайн ногоон дагуулж байгаа витаминыг бид нар болгох явцдаа бас хэмжээг нь багасгах эсвэл бүр үгүй хийчээд байдаг. За энэ маань юу гэсэн үг гэхээр түрүү хэлсэнчлэн витамин бол усан дуустдаг, тосон дуустдаг гэж ангилдаг. За усан дуустдаг витамин бол С, за Б-гийн бүх төрөл байгаа, ПП. За эдгээр витамин байдаг бол а тосон дуустдаг витамин нь А, Д, Е, К гэд энэ дөрвөн витамин байгаа. Тэгэхээр усан дуустдаг витамин агуулсан ногоог та шүлэнд буцалгаад ч юм уу тийм ээ ингээд тостоо устай хамт ингээд бэлтгэхэд бол өөрт агуулгадж байгаа витаминыг бол тодорхой хэмжээнд бол алдчихдаг байх нэ. Тухайн витамин маань өөрө задралд ороод уурч идэг байх нэ а тосон тусдаг витамин агуулсан ногоогоод жишээ нэг л тосонд хуурчдаг те ингээд ирэхэд бол бид нар бас л нөгөө нэг ногоонд агуулгадж байгаа витаминыгаа а тэнцээ яг химийн уралд оруулаад задлаа тайна гэсэн үг. Тэгэхээр э, бидний хувьд одоо хамгийн түгээмэл хөнсөндөө хэрэгэлдэг ногоон бол одоо луун байна. Луунгаа айгүй ингээд фрешер э, нь тийм ээ одоо бие махбодтой хэрэгтэй тэр А витаминтай гэж ярьдаг штэ. А витаминыг нь бие махбодтой авахыг хүсвэл тосонд хуурч хайрах биш. А илүү одоо бас жигнэх ч юм уу тийм ээ. Эсвэл одоо яг манай хоол сайн хийдэг ээжүүд бол бас мэдж байгаа хаа шалцлах гэж ярьдаг бид нар ногоог бэлтгэхдээ 2 минутын хугацаанд маш өндөр температуртаа буцалж байгаа усанд а богинохон хугацаанд дүрээд авдаг За энэ хугацаанд бол бас яг агуулж байгаа витамин бол одоо яг ингээд задралд ордоггүй гэж үздэг. Тэгээ 2 2 минут бол хангалттай байх юм. Та 2 минут шалзалж чараад За үргэлжлүүлээд хоолндоо хийгээд яг халуун ажиллагаа дуусах үе тоолтогоо цог хойлоод нийлүүлээ утгаа гаргах ч юм уу. Эсвэл бас нэг арга нь гэх юм бол за яг манай имид жишээ намайг одоо багах баг байхад нэг үргэлж хийж өгдөгс ловонгийн салаатыг хоолны хажуу зүгээр хачир болгоо хийх жишээ нэ. Ингээд ирэхлээрээ бид нар бас тухайн тэр ловонга нөгөө нэг амин дэмрийг нь хангалттай хэмжээндээ бас өөрт нь агуулгацсан хэмжээгээр нь авч чаддаг. Тэгэхээр хоолоо болгох хөвчтэй бас маш сайн анхаарч явах нэ. За усан дуустдаг витамин агуулсан одоо жишээ нь брокколи ч юм уу тийм ээ одоо чинжүү байдаг эдгээр хоолнуудыг төлхөө бас 2 дугаар хоолндоо хийж ивэл их зүгээр тосон туурж байгаа хоолндоо а уста шөлтөө хоолндоо хийх юм бол бас л нөгөө нэг болгох явцтай витаминых нь агуулмж буурна зарим нөхцөлд бүр байхгүй болдог байна. Тэгэхээр энийг бүгдээрээ маш сайн анхаарах хэрэгтэй. За тэгээд ялангуяа монголчуудын хувьд бол өргөн хэрэглээний хүнсний ногоонууд нэг юм бол мэдээж ловн, төмс, байцаа, сонгон, саримс, за манжин гэх тэ иймэрхүү төрлийн ногоонууд их хвчлэн байдаг. За улаан ногоон, чинжүү хүртэл, шар чинжүү хүртэл одоо ихээр хэрглэж яадаг. Тэгэхээр чинжүүний хувьд бол усан дусдаг витаминууд ихээр агуулсан байдаг. Б, С-ийн агуулмж өндөртэй. Аа тийм болохоор бид нар бас төдийлөн усанд усанд болгоод идэггүй штэ шүлэн нэх амар чинжүү хийгээд идэггүй аль болох одоо хуур ширгэлдэг ногоондоо бол хийж идэг. За яг сүүлийн үед бол брокколи, бууцаа тий яг нарийн ногоонуудыг бол бас төлхөө хүнсэндээ хэрэгэлдэг болсон байдаг. А эдгээр ногоонууд гэх юм бол а Е болон К витамины агуулмж маш өндөртэй байдаг. За К витаминыг бид нар төдийлөн бас сонсоогүй ч юм уу ер нь их бас авч ойшоодөггүй. Яг тэлэр А, Д, Е-гийн хувьд бол бид нар ингээл А нүдэнд сайн, Д одоо э, кальцийг ясанд нийлэгжүүлж өгдөг, тэ ясэр яс руу оруулж өгдөг. За Е витамин бол одоо бас э, нөхөн үрчхүү эргэтэн тогтолцоог дэмждэг. Мөн дээрээс нь өс сумсанд сайн гэл юм ярьдаг, мэддэг боловч К витамин талаар төдийлэн сайн бас э, сонсоогүй байдаг. Гэхдээ А, Д-гээс илүүтэй одоо бас К витамин илүү А, Д, С гэдэг гурван витамин гэхээр танд юу сонс хамгийн түрүүнд санаад орох вэ? Мэдээж дархлаа бах. С, Д витамин гэдэг бол дархлаа тогтолцоог тэр чигээр нь бас одоо дэмжиж өгдөг витамин шүү дээ. Гэтэл К витамин одоо яг өнөө цагт илүү бас дархлаа тогтолцоог дэмжиж өгч байгаа гэсэн юм судалгаанд гарч ирсэн. Учир юу вэ гэхээр хүний ходоод гэдсэн зам хоол боловсруулах зам дархлааны 70% нь байна гэж үздэг. Тэгэхээр энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тэр хотод гисний замд байгаа ашигтай бактериуд маань дархлаа тогтолцооны бас үүргийг гүйцэтгэдэг. Хотод гисний замд орж ирсэн тэр гадны одоо ямар нэг хортой нэгдэл байх юм бол тэрийг бас устгадаг ийм ашигтай бактериуд байдаг. Тэгэхээр энэ ашигтай бактерийг тижээж өгдөг ийм витамин юм аа. Тэр бактерийн амьдрах орчныг нь бий болгож өгдөг. За мөн дээрэс нь К витамин хангалттай хэрэглэдэг хүн бол цус бүлэг нэлтэнд одоо айгүй сайн байдаг. К витамин байна. Юу гэхээр гар урууныхаа айл нэг хэсгийг эсгэх ч юм уу тийм ээ хамбарнаас цус гарах ямар нэг байдлаар одоо энэ тэнд одоо шалблах энэ тохиолдолд бол цус маш хурдан тогтдог. А энэ нь бол одоо таны цус маш сайн бүлгэндэг ээ гэсэн үг. Тэгэхээр К витамин бол одоо цус бүлгэнэлтэд маш өндөр ач холбогдолтой витамин байдаг бах тэ. Тэгэхээр энэ нь юунд дагуулдаг вэ гэхээр брокколи, бууцаа За мөн ер нь бол яг юм ногоон төрлийн бүх ногоонуудад дагуулдаг, хулуун дагуулдаг. Тэгэхээр бид нар соол хүнсэндээ маш сайн хэрэгжилж явах хэрэгтэй байх нэ. Аа энэ бас э, нэг талаараа цус багталтанд хүртэл одоо өндөр нөлөө үзүүлсэн судалгааны ажлуудад бол бас PubMed дээр тавигдсан байсан. За тэгэхээр витамины хувьд бол ийм байна. За монголчууд яг өргөн хэрэглээндээ хэрэгэлдэг төмөс байцаа За манжин зэрэг одоо яг юм бов ногоонуудад бол одоо за төмс маань өөрөө бол үр тарианд төр шүү дээ тийм ээ. За байцаа манжинд бол яг энэ Б-ийн төрлийн витамин, С-ийн төрлийн витамин бол бас ихээр агуулгдсан байдаг. Тийм болохоор та бүхэн маань бас яг хоолой болгохдоо анхаарах хэрэгтэй байна шүү. За тосыг бол хоёр ангилж байгаа. Хансан болон ханаагүй тос. Ам нь бас транс тос гэж ярьдаг тийм ээ. За хансан тосыг бол бид нар маш муу тос гэж үздэг транс тус нь ч гэсэн одоо бүр хамгийн муу тус За ханаагүй тусыг бол бас сайн тус гэж үздэг. Гэтэл дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас эмэгтэй хүн хоногт 65 г, эрэгтэй хүн 75 г туслахыг бол авах ёстой, хоол хүнсээрээ авах ёстой гэж үздэг. За бүр энэний маань одоо энэ нийт тосных нь 20% нь заавал хансан тос байх ёстой гэж үзэж байгаа. Хансан тос буюу одоо бидний муу гэж үздэг. Хансан тосыг та яаж мэдэж болох вэ гэхээр А тасалгааны температурт э, э, тавихлаар л одоо ерөөсө хатуу хэлбэр шилжиж байгаа буюу зарцж байгаа тосыг хансан тос гэж хэлж болно. Мөн мал амтны гаралтай тос. Тэгэхээр хансан тос нь яг уу муу яагаад муу нэр зүйцсэн бэ гэхээр ерөөсөө л одоо бидний өөрсдийн хэрэглээндээ ихтүүлж хэрэглэдэгээс болсон баг. Тэгэхээр тэр тосонд бол бодё ямар ч буруу байхгүй. А бид нар өөрсдөө хэрэглээгээ одоо ихтүүлсэн сулад одоо суцсны дотор ханд одоо өөхтөс хоригдлагдах ингэснээр одоо судасны хатуурал үүсэх цусны урсц одоо багасах гих мэдчлээ ийм эмгэгүүд үүсч эхэлдэг байх нь. За зүрхөө өглөх бас гэдэг тийм бай. Тэгэхээр бас э, транс тосыг бол бүр хэрэглэхийг зөсөөд хансан тосоо бас яг өөртөө тохирсон хэмжээгээр бид нэр заавал хэрэглэж явах хэрэгтэй. За ханаагүй тосыг бас ч гэсэн хэрэглэж явах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр э, тосны хувьд юм байна өөх тосыг бид нар хизээч хэрэглэхгүй байх юм бол та бүхэн одоо бас сонссон баха ерөөсө цөс зогсохшил гэдэг юм болдог. Цөс өтгөрөх, цөсний чулуу үүсэх, за цөсний хан зузаарах хамгийн түрүүнд ерөөсөө цөс өтгөрөөл цөсний чулуу үүсч эхэлдэг. Хоолны дэглэм удаан хугацаанд барих ч юм уу ийм тохиолдолд бол одоо цөсний чулуу бол маш ихээр үүссэн байгаа даа. Тийм болохоор бид нар бол одоо тослогийг бол заавал авч явах хэрэгтэй За өөхийг ч гэсэн бол идчих хэрэгтэй. Цүс ялангуяа одоо хатуу чанарын буюу одоо яг энэ өөх за шар тус гих мэтчлээ эдгээр тоснуудад илүү ялгарч өгч идэг. Тийм болохоор бид нар бас зөв тосоо зөв цагт нь идэж хэрглэж явах хэрэгтэй шүү. Тос өөх гэл юусоо бол хол цухтаад иж болохгүй. За. Тэгэхээр үүний дараагаар эрдэс бодисууд, минералууд, микро макро элементүүд байдаг. Тэгэхээр микро макро элементүүд нь яг юунд хэрэгтэй вэ гэхээр эдгэр элементүүд маань бүрсэл яг энэ бодис солилцоог явуулж өгч байдаг гол зүйлс. Бид нар энийг маш хангалттай хэмжээнд авах хэрэгтэй. Натрий, кали, кальц, магний тэ эдгэрийг бид нар хангалттай хэмжээнд авчиж өгч чадсанаар зүрх судасны үйл ажиллагаа хэвэн явагдана. Хамгийн нэгдүгээр ингэснээр цус биеэр маань одоо бүтэн биеэр маань одоо хангалттай хэмжээнд мөн хэрэгцээ шаардлагатай газруудаа эргэтэн тогтолцоороо бол илүү их хэмжээгээр ч гих мэтчлэн тийм ээ очиж тухайн хэсэгт одоо бодис сэлцэг явуулж өгдөг байх нь. Тэгэхээр бид нар бол яг микро макро элементүүдийг маш сайн тооцож хоол хүнсээр авч явах хэрэгтэй. Эдгээр элементүүд юунд агуулж идэв гэхээр бидний хамгийн их эдэж хэрэгэлдэг хонь өхрийн маханд бол ихээр агуулж идэг байх нь хангалттай хэмжээнд одоо 200 грамм буюу түүнтэй шимжээндээ бол одоо таны хоногийн хэрэгцээг хангах хүч ийм хэмжээг бол агуулж идэг байна. Тийм болохоор бид нар бол одоо маха маш сайхан болгоод зүв зүг зөкстэй болгоод хэрэглэжэд заавал нөгөө өмнөтэй нэмэлт бүтээгдэхүүнүүдийг худалдаж аваад идэж яваад байх бол шаардлагагүй болоод байна гэсэн үг. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын 2018 онд гаргасан шинэ өдөрдөмжнөр юу гэж заасан бэ гэхээр хоол хүнсээ зөв тохируулад идэж хэрглэж байгаа хүнд бол ямар ч одоо нэмэлт хүнсний нэмэлт одоо бүтээгдэхүүн буюу энэ витамин э, энэ биологийн бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэх шаардлагагүй гэж үздсэн байдаг а зарим нэг орны судалгаагаар бол одоо биологи бүтээгдэхүүнүүдийг тийм энэ хоол орлуулах шанс зэмнүүдийг бол их идэж ууснаар удаан хугацаанд хэрэглэснээр бидний бие махбодод гарч ирж байгаа маш олон төрлийн сөрөг өөрчлөлтүүдийг одоо судалгааны ажлууд болгож бол гаргасан байгаа. Тэгэхээр а эхнээсээ одоо яг дэлхийн шинжлэх ухаан өөрсдөө одоо яг энэ гарч ирсэн бүтээгдэхүүнүүдийг одоо бас хоригдж эхэлж байгаа учраас та бүхэн маань хоол хүнсээ илүү одоо эрүүл зөв аргаар одоо зохистой аргаар болгож хэрэглэж эхлээрэ гэж та бүхэндээ уриалж байна. Тэгэхээр өнөөдрийг бүх та бүхэндээ өгсөн мэдээллийг одоо яг нэгтгэхэд үзэхэд бол бид нар хоолоо хийж бэлтгэхтэй. За маха бол одоо яг хамгийн сайн хэмжээнд одоо та танд уургийнхаа агуулмж өгөх зориултаагаар хамгийн жижиг хэлбэртэйгээр бол бэлтгэж хэрэгтэй байна. Гараар татаж болж юм тийм ээ бууз банш хийдэг шигэ. За эсвэл одоо котлет твтэл хийгээд бас айгуугаа бэлтгээд машиндаад бас хөлдөөгөө хадгалсан ч үүдэг зарим гэр бүлүүд маань ингээ хэрэгжилчүүд бас бид нарт айгүй хэрэгтэй ах нэ. А мөн дээрээс нь нэг хүний одоо нэг ходагийн хоолны порц бол махна а ерөөсө 100-аас 150 г байх хэрэгтэй байдаг. А энэ маань юу гэхээр 25-аас 30 г уург ягуулмч гэж үзэж байгаа. За ягаад гэхээр хоол боловсруулах эртэн тогтолцоо нэг удаагийн хоол боловсруулахдаа таны бие махбод ерөөсөө 25-аас 30 г хамгийн максимумдаа 30 г уургийг нийлэгжүүлж чаддаг байх нэ. Эндээс ихтэд эхлэх юм бол за энэ маань өөрөө илэг, бөөр, зүрх судасны эргэн тогтолцоо гэх мэт эргэн тогтолцоо юмуд одоо их хэмжээгээр одоо гимтлийг хүчрүүлнэ, араараасаа одоо шатаараасаа өвчлөлийг үүсгэдэг байгаа. За Японы эрдэмтдийн хийсэн судалгаан дээр бол ерөөсөн монголчуудын тэргүүлэх таван өвчний шалтгаан нэг нэг болох одоо зүрх судасны өвчнээ болвол өөх тосноосоо биш ээ энэ бол ерөөсөн махныгаа хэрэглээс болсон байна гэж судалгаа гарсан байна. Тэгэхээр бид нар ерөөсөн махан дээр анхаарах хэрэгтэй. Ерөөсөө л орой хоолн дээр ингээл хүний бараг нэг 5 600 г мах иддэг. Энэ бас хуучныхаа хандлагыг бас хэдүүлээ анхаарах цаг нь болсон байна. Таны энэ хандлага чинь бас эргээд танай гэр бүлээр таны одоо хүүхдүүд дамжиж үлддэг болохоор бид нар бас өнөөдрөөс эхлээд энэ бүгдийг засаж эхлэх хэрэгтэй шүү. За ингээд сайхан маха бэлтгэсэн. За та хачранд нь одоо юг бэлтгэх вэ? Айдуулах оройн хоолндоо нүүрс ус битгий хэрэглээрээ нүүрс усыг хэрэглэж байгаа бол одоо хурдан хугацаанд задраад задраад дуусах одоо баг зэргийн хүч будаа гих мэдчилэн зүйлийг хөрөл хэрглэж болно. За энэ маань юу вэ гэхээр 100 г хүч будаа жишээ нь одоо нэг 90 г орчим нүүрсийг агуулж жишээний энэ хурдан хугацаанд задраад таны одоо орой унтах хүртлээр хийж байгаа ямар нэг гэрээ зэгцлэх ч юм уу орооцсох энэ бүх процессуудад одоо энерги болоод зарцуулагдаад дуусах учраас таныг бас илүүдэлжинд илүүдэлжинд рүү хөтлөхгүй за мөн хоолны хачир болох одоо ногоогоо бид нар бэлтгэхдээ за усан дуустдаг тосон дуустгаар нь та ногоонуудаа бас англиа тавьчих юм бол энэ нь бол танд маш хэрэгтэй шүү. Дараа нь одоо хоолоо бэлтгэхдээ ногоогоо хуурахтаа, ногоогоо болгохдоо алиг нь яаж болгохоо шууд л сонгож аваа болгочихно гэсэн үг. Тэгэхээр түрүүчийн дурдсан усан дуустдаг витамин буюу B, C, P, P зэргийг агуулсан а одоо ногоон төрлийн бүх ногоонууд байгаа нарийн ногоонууд байдаг. За мөн дээрээс нь гурван өнгийн чинжүү. Эдгээр ногоонуудыг бол бид нар бэлтгэхдээ аль болох одоо тосонд хуураад бэлтгэх юм бол тий хоёрдугаар хоолндоо хийх юм бол хоол нь илүү амттай болно, шим тижил явуулж өндөртэй болох нэ. Бид нар өөрсдөнд хэрэгтэй тэр Б, С тий ПП зэрэг витаминуудыг бол авч чадах нь байна. За мөн дээрэс нь одоо тосон дуустдаг витамин агуулсан ногоо буюу одоо ловун, манжин, за хүрэн байцааг бид нар айгүй хэрэгэлдэг, хүрэн манжинг бас хэрэгэлдэг. За эдгээр витаминуудыг бол бүгдээрээ бас аль болох тосонд бэлтгэхгүйгээр усанд улгах юм бол уг ногоо маань өөрийнхөө өөр дагуулж байгаа витамины агуулмжийг хадгалсан чигээрээ бас таны хотод гэдсний замаар орж ирээд танд шимт ижилээ өгч чадах нэ. За ингээд тосонд бэлтгэхдээ бид одоо ямар тосон туурж болох вэ? Ямар яаж бэлтэх вэ гэдгийг бол одоо эцэгчүүд маш ихээр асуудаг. А үүнд бол бид нар аль болох урамлын тос буюу одоо ханаагүй тосыг бол хэрэглэнэ. А ингэхдээ тэрвээ та ямар нэг өндөр градус температурт одоо халааж хэрэглэж байгаа бол экстра virgin olive oil гэдэг тийм ээ. Альч компани альч үйлдвэрийг хөнөөжүүлнэ. А тийм ойл олив ойлыг бол хэрэглэх ёстой. Учир нь эдгээр тус маань бол одоо ямар нэг температур өгөхөд транс тус болж хувирдаггүй юм шинж чанартай байдаг. А хэрвээ та олив ойл хэрэглэхээс бас татгалзаж байгаа тохиолдолд бол маасл цэцгэн тус гэж байгаа шүү дээ. Бидний одоо өөртөө хэрэглэдэг. Тэгэхээр энэндээ бас хуурж хэрэглэж болно. Хоолны амт бас маш гоё амттай болж үүдэг. Ялангуяа махыг хуурж болоход бол илүү гоё чимчилсэн амтыг бол нэмж өгдөг байгаа. За кето хоол барьдаг ээж аавууд нь бол маш сайн мэддэг баг цэцгийн тос маслыг. Тэгэхээр аа тосоо бол одоо ямар тос сонгох нь таны мэдэл боллоо. А аль болох энэ ургамлын тос буюу рапсын тосыг хэрэглэхээс бас татгалцахыг та бүхнээсээ хүсэж байна. Энэ маань яадаг вэ гэхээр өндөр температурт ороод ирэхлээр энэ маань өөрөө транс тус болж хувирдаг байгаа. Транс тус маань яадгийг түрүүн та бүхэндээ хэлсэн. Бидний бидний одоо судасны дотор хана ханыг одоо бас зузааруулж өгнө. За дээрээс нь зүрх үзэсний хэрэгтэн тогтолцоо тий зүрхний зүрхийг хөөглүүлж өгдөг гих мэдчлэн бас олон сөрөг талтай учраас бас транс туснаас аливаалах татгалзах хэрэгтэй шүү. За тэгээд дараа дараагийнхаа бас дугааруудаар уулзъя. Ямар нэгэн сонирхсан асуултууд байвал та бүхэн манаас чөлөөтэй илгээгээрэй. Баярлалаа.